السلام علیکم ویورس کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹھیک ہیں نا یہ پتہ ہے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولاگ اسٹارٹ نہیں ہوا لیکن ابھی ولاگ میں اینڈ بھی کر چکا ہوں لیکن ابھی یہ ایڈٹ کرنے کے بیٹھا ہوں تو یاد آیا کہ صبح نماز کے بعد میں نے ولاگ اسٹارٹ نہیں کیا جو پھر میں نکل بھی گیا ہوں تو ولاگ تو ویس پورا بن چکا ہے لیکن یہ آپ کو پھر یہاں پہ انٹروڈکشن تو تھوڑا دینا ہی ہوتا ہے انٹرو وغیرہ تو بس ولاگ وغیرہ سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ہم پھر بھی بول دیتے ہیں سٹارٹ کر دیتے ہیں ہاں سٹارٹ کر دیتے ہیں آگے پھر ولاگ چل جائے گا تو بلاگ بن گیا پورا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ولاگ میں یہیں پہ کرتا ہوں سٹارٹ بننا پڑا ہے آپ سٹارٹ کر گے آپ بس دیکھو تو لائک شیئر کر دو یا سبسکرائب کر دو یہ بلاگ یہیں پہ ہوتا ہے سٹارٹ ویور یہ مریڈ ایریا اور میں آپ کو ملوں گا فکس چھبیس اس وقت بھائی آپ کو پہنچ چکا ہے چھبیس نمبر میٹرو اسٹاپ اور ابھی بس میٹرو سے ٹکٹ وغیرہ میٹرو کو پکڑتے ہیں اور ایئرپورٹ جاتے ہیں آگے پہلے پیچھے سے لوکل ہی آئے ہوں تو یہاں پہ ہم بیٹھ چکے تھے جی میٹرو میں اور میٹرو بھی ہمیں پہنچایا کہ ایئرپورٹ تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ تو بول ویسے نہیں رہا تھا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں سے میں نے کیمرہ اس لیے کھولا ہے کہ میں ویوز تھوڑا سا اچھا لگا ہے سن کا تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں آپ کو لگتا ہے یا نہیں یار مجھے اچھا لگا ہے تو ویورز یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے جی ایئرپورٹ اور وہ اتنا میں نے لمبا نہیں کیا جس طرح لاسٹ ٹائم کیا تھا بھائی آپ کا آ چکا ہے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے اوپر مطلب پہنچ تو بہت دیر کا گیا تھا بھائی آپ کا بٹ uh, یار وہ پھر جو بھی مطلب تھے جا رہے تھے عمرہ کے لیے انہوں نے جانا تھا تو ان کو ملنے شلنے میں لگ گئے پھر اس طرح صحیح ولاگ نہیں کیا ابھی بس تھوڑا سا میں نے کہا بیچ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی شکل دکھا ہی دوں تو میں تھوڑا سائڈ پہ آ گیا میں نے کہا چلو میں ادھر جا کے تھوڑا سا کر لوں تو آج ولاگ اس طرح میں پراپر نہیں بنا پایا تو یار چلیں جو بھی وہ دیکھتے ہیں ابھی ہم نے واپسی جانا ہے گھر کی طرف پھر واپسی کا سفر شفر آپ کو دکھاتے ہیں ویورز میں آپ سے دیکھ سکیں یا نہیں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہیں ہے پلین جا رہا ہے ابھی ابھی وہ ہوا ہے مطلب اڑا ہے شاید نظر آ جائے مجھے تو آ رہا ہے کیمرے کا غلط کر لیا تھا مجھے تو آ رہا پتہ نہیں آپ کو آ رہا ہے یا نہیں چلیں یار ابھی اصل میں بات یہ ہے بتانی ہے کہ ابھی واپسی پہ میں بلاگ نہیں کر رہا یار کیونکہ بہت سے قدن وغیرہ ساتھ ہیں تو وہ گاڑی میں ہی ہوں گے تو مطلب اکٹھا پھر اس طرح میں کنفیوز ہو جاتا ہوں میں ولاگ نہیں کروں گا گھر جا کے آپ سے ملوں گا انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ باہر سے مین سے اندر سے تو آپ کو پراپرلی لاسٹ ٹائم دکھا دیا تھا اس ٹائم نہیں دکھایا تو چلے پھر آپ سے ملتا ہوں میں گھر جا کے انشاءاللہ اللہ ویورس آج میں گھر گیا تھا صبح مطلب میں نے ولاگ تقریباً آٹھ بجے تک میں نے ولوگ کو کلوز کر دیا تھا تقریباً ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے آٹھ کا ہی ٹائم تھا زیادہ دو تو ساڑھے آٹھ ہوں گے اور میں تقریباً نو سوا نو بجے میں گھر تھا تو آپ سوچ رہے ہوں گے پھر اس بندے نے ولوگ زیادہ لمبا کیوں نہیں کیا یار بتاتا ہوں یار ایک تو آپ کو میری شکل دیکھ کے پتہ لگ رہا ہوگا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے کیونکہ صبح کا اٹھا ہوا جب بندہ پھر واپس گا رہا ہے چلو نو بجے تک میں صحیح ریسٹ وغیرہ کر لیتا صحیح ہو جاتا لیکن پھر گیسٹ اتنے تھے کہ تین بجے گیسٹ گئے ہیں میں بس تھوڑی دیر ولاگ اپلوڈ کیا ولاگ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کل بنائی تھی پھر ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ادھر چلا گیا ہوں اور میری ویڈیو بھی ایڈیٹ کمبائنڈ بھی نہیں ہوئی پڑی تھی پھر اس کو بھی ٹائم لگ گیا تو کیا تو میں نے صرف ویڈیو کو کمبائنڈ ہے اور اپلوڈ کر دیے لیکن پھر ٹائم وہ ایکسپورٹنگ پہ ٹائم لگاتی ہے تھوڑا مطلب آدھا پونا گھنٹہ پھر ویڈیو اپلوڈ کی پھر ٹیوشن چلا گیا بھائی آگے پھر واپس آیا ہوں پھر ابھی بس بیٹھے ہی ہوں ایک اور ابو کے فرینڈ آ گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے مطلب پھر میں اور بلاگ بھی کہیں نکلا بھی نہیں اور طبیعت بھی صحیح نہیں میرا یہ جو جگہ نا اندر والی سائڈ یہ پورا چھالوں سے بھری پڑی ہے پتہ نہیں کیا کھا لیا آپ کے بھائی نے زبان اسی طرح کل پرسوں سے لیکن میں بتایا نہیں ابھی بتا رہا ہوں اب بھی اس کے کوئی میڈیسن وغیرہ لینے جاتا ہوں تو تو بائک بھی آج نہیں تھا میرے پاس دن کو تو اسی کے ساتھ ساتھ گائز اس ولاگ کو کرتا ہوں میں یہیں پہ اینڈ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں یار ابھی تو ایڈٹ بھی کرنی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کروں گا کیسے دیکھتے ہیں اللہ حافظ یار